arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi belediye binam yeni seviyesine ulaştı. 9. seviyeye ulaştırsam mı daha değil. Dağlar. Yeni tuzaklar aldım. Bir de iskelet tuzağım var. Yükseltmek isterdim şu an değil. Bir de iksir depom yeni seviyeye ulaştı. 11. seviye. Çok güzel. de otomatik oynatma işi var. Bir de Barbar Kralı ikinci seviyeye ulaştırdım. Bir de Barbar Kralım oldu. Helal olsun bana. Bir de hava, bir de hava savunmam ve kara kışlam yükseldi. Yaban domuz bincisi açık şu an. Evet. İstediğim şey buydu zaten. Toplu yükselmek isterdim ama altın yetmiyor. Benden çok altın istiyor oyun. havanım var. Havanlar. Bir tane büyücü kulesi daha alalım. O da burada olsun. Tasarımı düzenli. köyü kaydediyoruz şu an. Evet. Bu arada yeni Büyücü Kulesi'ni koymayı çok seviyorum. Büyücü Kulesi efsane olduğu için. Şuraya da bir tane değişik bir kaydet. E böyle köy düzenlemelerini çok seviyorum. Köy düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi. Burada video çekiyoruz video. Tamam artık sıkıntı değil. Neden bu kadar? Hadi bakalım. Lahmetler eğlisin. Evet. İşte. Belediye binasının 9. seviyeyi yükselt. Bomba kulesi gelmiş bir de. Ben bomba kulesini daha inşaat edemedim. Ama en iyi şekilde inşaat ediyor. Şu an nöbetti. Bak iyi maksimum sayıda var. Ben onu yakında ben Barbar Kralı da yakında yükselttim. Kara iksir koruma tak. Biraz altın madenlerinde altın topla. Altın toplamak en sevdiğim iş. Yeni birlik Annenim var artık. Şifacı da var. Ben aha göstereyim şifacı. Önce biraz kazandığımız savaşları izleyelim. Hangi savaşları kazanmışız? Hadi bir tanesini izleyelim. Buradan saldırıdan mı tabii? Yalnız bomba kulesi böyle atıyor ama deprem olması lazımdı. Neden olmuyor? Burada eskiden birinci seviyeydi Barbar Kral. İyi çalıyordum yalnız. Aha göstereyim. Bak okçular saldırıyor. Bakın burada bomba okları var. Bak bomba. Bildiğim bomba bu. Bu ok olmaktan çıktı bomba oldu. Aha iki alan. Şu, ya, şu alan birliklerimi tek bir hamlede yok edebilir. Tek havan. Evet böyle kazandım. <laughs> Başka kazandığım bir savaş var mı? Hadi bakalım izleyelim. Burada barbarların 4. seviye, 5. seviyeyi yükseltmek için laboratuvarı 6. seviyeye yükseltiyorum. Bunlar kare iksire saldırıyor şu an. Aha bak sesi duyuyorsunuz. Jason'ı da buraya yollamıştım. Çünkü kale iksiri için barbar kralı yükseltiyorum. Yalnız iyi izleyin. Kara iksir sesi. <laughs> Kulüp diye ses çıkıyor. Çünkü o kara iksir. Sonrası. İyi çaldım yalnız. Bu da gizli test Ama bu kaçıncı seviye bilmiyorum. Evet böyle. İşte böyle. Yeni şeyler aldım. Kara iksirleri iyi topladım. Barbar kralı yükseltmek için kara iksir toplamam lazım. Biliyorsunuz kara iksirler pek iyi toplanmıyor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şuradaki çıkan videoya tıklarsanız önceki Sonic oyunuma gidebilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.